Actualmente nuestro establecimiento tiene 566 hectáreas. Lo que estamos viendo ahora es una plantación del año 2007 que está en su sexta cosecha. Eh, esta plantación estamos con un promedio de 6 kilos por planta y ya está en su edad adulta. Ahí lo que se puede ver son curvas de captación, o sea, del todo el agua que se usa en control de helada, aproximadamente el 80% todo el campo está dividido en nueve sectores, que son unidades de 15 a 40 hectáreas, eh, en las cuales cada una tiene un encargado y se manejan comunidades semi-independientes para poder coordinar y organizar la cosecha. La cuadrilla, cada grupo recibe una capacitación en cuanto a normas de calidad y de higiene, ya que la única persona que toca las frutas es el cosechero, por lo cual es muy importante la higiene En particular este, este, este, sector es muy importante para mí porque es muy importante para ustedes. Hay un gran compromiso de mi parte, de mi gobierno, de poder avanzar en todos estos asuntos y eh, estamos trabajando, eh, mi equipo y yo, de manera, eh, de manera muy directa y muy y muy eh, eh, comprometida con los colegas en Washington para poder avanzar en todo este asunto. Esperamos que en los próximos, próximos meses, en los próximos días, vamos a decir los próximos meses, no comprometerme demasiado, eh, podemos ver algunas, podemos esperar que las cosas sigan avanzando, pero estoy comprometida completamente para poder dar toda la energía y todas mis ideas y todo mi capital político para poder eh, ver resultados. Estoy muy contenta de estar acá y le quiero agradecer de nuevo a todos ustedes. Estoy en mi primera vez en Santo, pero espero volver, eh, ya que tengo un trabajo después de enero, eh, por el presidente fue elegido, puedo decir que ojalá que pueda volver. Muchas gracias. y hacer algún trabajo. Fantástico, para, para la contrastación de pasar pues,